вітіскоп. Коли е, Льюіс е, готувався до спа, він був весь у напруженні. Він е, був злий на Ніко за те, що той не пустив його в Угорщині. Е, точніше, е, Ніко був злий на Льюіса, ну а той був на команду, що вона попросила Ніко його пустити. І в принципі всі говорили, що е, Льюіс швидше, але у нього психологічний бар'єр, який не дозволяє йому. Е, розраховувати на стабільні виступи до кінця чемпіонату, і тут все змінюється. Ніко е, помиляється в спа точніше, не відступає, коли це треба було зробити. Ніко помиляється в Італії, і е, команда не дає Ніко провести нормальну гонку в Сінгапурі. І вся ця перевага в майже 30 очок нівельована і 3 очка відставання. Ну, скажем так, мне кажется, что э, в СПА я бы не назвал это ошибкой Ника. То есть была допущена маленькая помарка, но Ника не сумел эту помарку превратить в свое преимущество. Потому что можно было красиво сыграть. Поиграть на прессу сразу же, поиграть на команду, не делать эти обращения в видеоблоге э, с какими-то абсолютно надуманными извинениями. Он мог, э, он ну, получил чистую победу. 25 очков чистых Льюис не финишировал, э, но как-то, по-моему, он очень сильно увлекся. Он сам для себя раздул эту проблему – вот, которая еще подогревалась очень сильно журналистами и э, руководителями команди. Тут ну, проблема була в тому, що всі чекали цього. І команди навіть чекали цього. І реакція Тота tota Вольфа, Нікі Лауди одразу ще до завершення гонки, коли в ефірі Sky Sport почали розказувати, що це помилка Ніко, що це неприпустимо. Хоч насправді е, всі е, професійні кончики, колишні, нинішні, говорять, що неможливо ініціювати помилку так, щоб це було так тобі вигідно, щоб ти зламав собі тільки частину антикрила, а суперник просто вибув із боротьби. Дійсно, Ніко не зміг реалізувати е, цю помилку в свою перевагу, тому що він нібито зробив крок вперед і показав собі: ось я Ніко Розберг, я нічого не боюся. Льюіс мене не залякає своїми атаками і в принципі, я пілот, е, за яким треба рахуватися. І одразу зробив два кроки назад, що це моя помилка, я вибачаюся, команда права. І все це призвело до того, що він помиляється ще й в Монці. Це е, напевно був якраз той самий психологічний момент, який став переламним в чемпіонаті, коли Льюіс опинився позаду. Ніко, замість того, щоб продовжити свою боротьбу і чекати на атаку, і відбити її так, як він вже захоче. Е, він не витримав. Но э, я тебе так скажу, что я не считаю, что то, что Льюис сейчас вышел в лидеры чемпионата, является исключительно только его заслугой, потому что, ну, мне кажется, что все-таки Льюису, э, Льюис подвержен э, вот этой вот психологическому воздействию, э, и он может ошибаться не только в, со своим соперником. он может ошибаться и в- просто так, как это делал Ника, там на торможениях, где-то в поворотах, еще чего-то. Он может э, м, просто каким-то абсолютно не- не- непонятным Ну, а образом ты- рисовать аварии. Тобі не здається, що це був Льюіс таким до моменту до СПА. Тому що після СПА, коли команда стала на його бік відверто, він цей тягар з себе скинув. Він е, більше е, не хвилюється за результат, тому що він цей чемпіонат вже не може програти. Він його може тільки виграти. А Ніко його може програти. Э, Это да, но знаешь, сколько раз вот за всю карьеру Льюиса мы уже говорили, а не кажется тебе, что Льюис уже поменялся? И, и вроде бы вот все идет к тому, что да, он поменялся, но, но нет, опять какие-то детские ошибки, опять очередное расставание с Николь Шерзингер, и э, что на него влияет каким-то не очень Може хорошим бути образом. таким фактором, дійсно, що е, ця психологічна перевага, яка зараз є у нього, вона не буде тривати до кінця чемпіонату. Такі моменти е, в минулому призводили до помилок з боку Льюіса, коли йому е, хочеться довести собі, довести усім, що він має цей результат здобути, цей результат кудись тікав. И, возможно, Ника это понимает, и он специально его вгоняет вот в, в ситуацию, чтобы он чувствовал себя лидером. Потому что э, Э, сейчас он... Э, Преследовать легче, ніж наздоганяти. Да, да, да. Он дает ему возможность. Ну, давай, покупайся. Покупайся немножко в славе, покупайся немножко в своих собственных амбициях. Вот. Я немного отступлю. Сделал, ну, Ника сделал два шага назад. И сейчас очень спокойно может еще выстрелить, я уверен. И вот эта вот фраза, которую э, он сказал, что мое количество фарта за сезон уже закончилось. Mm -hmm. Чтобы Льюис уже довольно самоуверенно себя чувствовал, хотя на самом А деле... точно всем- була сказана Льюісу. Да, да, она все прекрасно еще может поменяться, я думаю, и не стоит забывать, что Мерседес э, не абсолютно надежная машина. Вітіскоп спортивне відео.